Willkommen Reisende. Wir befinden uns auf der Welt von Genshin Impact. Ich habe den Anfang schon einmal gespielt. Ist zwar Monate her. Aber so konnten wir den auch direkt überspringen. Das Kamera... Äh, Webcam-Bild bitte ich zu entschuldigen. Die Kamera überhitzt und daher langsam den Geist auf. So, wir werden uns jetzt erstmal hier gucken, wo wir hin müssen. Wir sind das nicht. Wir sind das. Sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Und wir sollen... zu der Stadt Mondstadt gehen. Mal gucken. Overlauf. Ja, warum auch zur Stadt gehen? What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happened to be passing by. I see. Well, I'm Lynn, the survival expert of the Eat Before You Go. The picnic? My travel partner here is good at cooking as well. That's okay. Let's see what you can... You won't get a lot of chances like this to learn from a survivalist. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer from... Was wollte die Alte haben? Ja, machen wir mal das. Manuell zu bereiten. Kacke drauf. muss echt anfangen, den Scheiß zu lesen. Is it done? Mm, let me try. Hmm. Hmm. Hmm. Now that's really tasty. Hm, schmeckt lecker. Komm, das richtige gekocht. culinary skills, you should try more difficult dish. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Can we really have them? Won't you run That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Okay, thank you for the info. <gasps> Auftrag abgeschlossen. Vogel. Oh, Na gut. Wenn jetzt. Dann gehen wir jetzt halt in die Stadt. Ja, das war schon wieder falsch. Timmy. Ah, schade. Köpfen geht nicht. Wird auch irgendwie nicht zum Spiel passen. Erinnert mich voll an Source Park. Timmy. Also das Spiel hat... Also Grafik ganz normal, aber die Spielfiguren richtig krass, wie in einem Anime. Was denn jetzt denn? Das ist dann schätzungsweise die Anfangsstadt. Everyone's been put out of place by storm terror, but everything will turn out fine as a long... Jean? Acting Grand Master of the Knights of... With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be... Before I take you guys... It's a reward for... Hey! Uh, because this reward... Bud, Sticky Honey, come with me. Höchsten Punkt gehen. Wachsmenü. Das ist aber neu. hier, um Ziele verfolgen zu aktivieren und den aktuellen Auftrag zu verfolgen. Ah, geh zu dem Ort. Auch nicht. Ja. Ah. Cool. Geh zu dem Ort. Ah, geil. Gehen geht nicht mehr. Yeah. Hmm. this used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. Kann ich hochklettern? If anything, their business is better than ever. Oh, sie kann klettern. Gucken wir uns erstmal den roten leuchtenden Turm an. Oh, cool. Neuer Teleportationspunkt. Oh, die Minimap ist echt gut. Ist jetzt auf der falschen Seite. Ja, auch keiner. Setzen wir uns halt da ein. Jetzt sitze ich ja vor den Special-Attacken. hochklettern. Hauptsache kann eine gerade Wand hochklettern. So, wir müssen rein. them to ride the wind. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Oh, you're really excited about these wind gliders. Well, that's because the wind is the heart and... <sighs> Alrighty then, enough. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Draußen soll man nicht von Gebäuden springen. Wer hätte das gedacht? Oh, eine Stufe aufgestiegen. Jetzt kommt was Böses. Tom, tom, tom. das als Haustier. your fall with the power of a thousand winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Verarschen den Drachen. Hm. Ah, man sollte rechts unten hingucken. Angriff von hinten, voll feige. Persönlich. You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These oh, two oh, yeah. are travelers from afar, from afar. Is that all we know of them? Uh, long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Uh, though you haven't arrived at the best of... I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. Oh, but everyone has their secrets, right? <laughs> Relax. I won't. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Ich nehme eine Belohnung. Ah, uh, how about a traditional Mondstadt delicacy? Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. hast also, mein dämlicher Gleiter. Bin schon gesucht. Äh. So. Daten. Wir haben Daten. Wir lieben Daten. Was? Die sind gar keine. Was ein Scheiß. Nichts Neues. meinen die? Ah, die haben wir gar nicht gesammelt. passiert. <laughs> Time to go. Make sure you keep up with me. Okay, keine Ahnung. Geh zum Hauptquartier. Ah, ah gut, was ist da äh, draufgegangen? to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Wickelt so eine Frau verfolgen. Achso. Oh, ich wette, die hat eine Peitsche. Gene, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. Ich hätte jetzt voll Bock auf die Magierin. And once it was over, I brought them straight here. Automatisch. Mondstadt welcomes you, Windborn travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. <laughs> oh, are you sweeties here to help us out? <laughs> You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. <sighs> if it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your brother. Äh, müssen bestimmt annehmen. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Paimon doesn't. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Da braucht man verschiedene Kristalle für. Wanderlust. Willings. Ah. Eingebet. Das hier muss ich direkt 10 machen. Na, ich krieg 10 für 8, krieg bestimmt eine Figur. Ein Buch. Hm, was? Schrottiges Schwert. Schrottigen Bogen. Drei Schrottige. Oh, drei Schrottige Bogen. Hier, ernsthaft. Scheiße, was soll ich mit so viel Bogen? Der dämlichen Kiste ist immer Silber drin. alles Stufe 1. Dann müssen wir die jetzt erstmal kämpfen lassen. Ja, das war die Dinger nicht, ja? Der Kurs. Ach, guck mal, das steht nur hier. Kurs, so wieder. nur drei haben. Ah, in allen anderen Spielen. Da ist nur was drin, wenn du Geld ausgibst. seul. I'll <sighs> you. Why? Over there. Take your pick. Wow, he just Of course. I all you need is the ore. Anywhere. <sighs> you look and bring some back and I'll help you forge what you need. No need. I have other things to do. He seems like a short-tempered guy. Was it something we said? Kilogramm haben wir noch. Ernsthaft, Also gehen das jetzt nicht weg. My name is Noel, maid of the Knights of Favonius, and it's my pleasure. für eine Waffe? Stufe 1 Bogen. Nur ein Stern. Oh. Welcher sieht denn krass aus? Hartmann, was soll noch mit? Kritische Treffer. Hier war Engländer. Ja, uh, neu. noch herausfinden, ob wir bei dem Miet den ganzen Scheiß auch wieder loswerden, den wir noch haben. Oder ob man ihn einfach wegwerfen muss. Hoffen wir besser. das Erz für den Schmied holen. Eigentlich. Oh. This is it. One of the deserted... These temples have been left to waste. There's a chance there's... <sighs> Even Storm Terror has given up on its own temple. Yes, I also find it... <gasps> Hey! Eben sollten wir noch Erzbrocken holen. Jetzt stehen wir vor dem Tempel. The wind here. Something's off. Let's go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. Ach du was nicht. Gruppenstufe 4 empfohlen. Silberstufe 4. Hm. Äh, bis auf die neue. enttäuscht. You can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. Console. it rain. was ist. Ach, die hat keinen Gleiter. have prepared my secret weapon, explosive puppet buried bunny. Mit dir eine Puppe? Bei ihr. Steady as stone. Was ist jetzt kaputt? bet you can't keep up with me. Hier rumliegt. was ah, nur. Well, one shot should be able to blow them up. Feuer geht auch. Oben, sonst sind Sachen im Keller. <gasps> Isn't this a pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. Cool. Dragon's Breath! Is that where the power's coming from? Great, let's smash it! I'm tired. But at least this way we've helped Jean out. In the past, we were at least able... This, of course, is mostly... But now with Storm Terror, direct the wind's change. So too should our tactics. It's what Lisa likes to... Speaking of which, the Four Winds... If you want to learn more about our history, you can... Uh, I'm not saying I don't know our history. Uh, I, mean... Oh, eine wertvolle Automatisch verlassen? Ja, noch langsamer geht wohl nicht. Okay. Den Auftrag hätten wir geschafft. Dann war ein der Tempel schon fertig. Müssen nur gucken, dass wir das Erz noch bekommen. Dass Natürlich am Arsch der Welt ist. sehr weit. Ja, das ist doch die falsche Aufgabe. Ab. Sollten noch Erze sammeln. denn der Typ? Ja, in der Mondstadt. Dann müssen wir halt nochmal zu dem Schmied gehen. Mein war der nicht so weit weg. Siehst du? Kein Erz. Wieso haben wir diese Aufgabe nicht? Die da. Soll das Erz dann sein? Also, was... Hier so... Genau. Ah. Irgendwelche Münzen kriegen wir. Als Belohnung. Weil... Ist halt so. Also wir sind Abenteurer Stufe 6. Gut. Was hier oben? Jetzt klettert sie wieder in dem Gebäude rum. Geht zum auf an diesen Gebäuden rumzuklettern. Was? Geh runter. Hier ist doch ein Diamant auf der Karte. Also der Diamant funktioniert nicht. Hier ist ja nun gar keiner. Reinkommen tun wir da auch nicht. Die klettert immer am Gebäude dran rum. Gucken wir jetzt noch zu diesem Ach, kack, das geht nicht, weil die Angst haben. Kommen wir an diesen ganzen Infos da oben. Das war falsch. oh Gott. Na, da wollen wir hin. Ah, direkt vor der Stadt. hier ich einfach rum. ja scheinbar öfter brauchen. Alles einsammeln. Hm. Noch eine dämliche Blume. Champion. Champion. Jetzt ist der blöde Teleporter hin. Unterhalte dich mit dem Schmied. Na er eben schon war. Ich hier. Nämlich hier. Aber ah, das war's nicht. Erhalten, ja, warum denn? Ein Urgestein erhalten, einfach so. Nee, was? Oh, nein. Mal wieder hinlaufen. What do you want? Oh, yes. These are okay, I guess. Should... Oh, so, was können wir denn Schönes herstellen? Minderwertig. Ja, minderwertig ist auch toll. Was ist denn das? Ach ja, klar. Als hätte ich es geahnt. Was denn? Warum soll ich das machen? Yes, that's cool. That's about. If you ever find ore in the future, you can always come and see me, ideally when I'm not busy. A blacksmith's work takes focus and concentration. When the craft is good, business is good. And if there's nothing else, I'll care. Hmm, yeah. He's certainly committed to his work. Paimon will give him that. werden wir die anderen Tempel. Diesen. Müssen wir den da wahrscheinlich auch machen. Das könnte der vierte sein, aber der ist noch gesperrt. Aber wir sollen ja erstmal drei machen. Hat sie ja gesagt, und den vieren. Aber das werden wir dann nächste Folge machen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Auf Wiedersehen.